nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating mawawala ng hirap lungkot ay mapapawi ang aking panalangin tayong lahat ay makauwi walang katulad. Cauê. gusto ko yung maaasahan